Hola, benvinguts a Contrasons una setmana més. Jo sóc l'Ivan, qui s'amaga és el Javi i avui us recomanarem tres temes. Farem un viatge que començarà a Chicago, acabarà a Cardiff i a la meitat farem una paradeta a Portland. I ara anirem amb dues noies que van intimar mentre estudiaven arts a Nova York no sigueu mal pensats, es van fer migues, bàsicament. El que ens proposen és una autèntica delícia de pop blanguit sobre un llit d'electrònica senzilla. Elles es diuen Junior Mints i el tema és You Are My Bird. I ara ens n'anem a Portland amb una mostra del que ofereix un segell que es diu Gnal Tapes, un segell que només edita cintes de caset, com tants ho fan ara. En aquest cas, la baixa fidelitat té aires molt xixanteros, es diuen The Memories, i el tema que us proposem és As the Breeze Blows. I acabarem a Cardiff amb un projecte molt energètic, al contrari del que sóc jo. Es mouen entre l'indie rock dels 90, el punk i les Riot Girls. Es diuen Joana Grusom i el tema que us proposem és Secret Surprise. Fins aquí les tres propostes d'aquesta setmana. Us esperem la setmana que ve.